Rīta ceļš, saules ceļš, māju ceļš. Aizved projām, atvēd atpakaļ. Gaisma kaut kur, kādā logā gaidot vēl, jāpasteidzās. vasaras. ceļš, uz nakts ceļš, rietu ceļš pazaudēt to saules klūptānies. Un varbūt tu, varbūt es, varbūt mēs. Kā pirmo reizi starp zvaigždēm. Cik posmos jau šo? Cik jau posmos? Cik posmos? Vai daudzos, bet no šī jēdara čempionātā laikam ir otrais tikai. Kāds ir ezers? Kā šeit? Ezers forši tikai veino.